ke boleh aku kecil tu? Boleh Tak tu Begini ni, begini ni Aku rupus, jadi pun dah libro Kita orang nak pergi Woohoo! Pergi hantar Azim ya, Ke KLIA Ya, Dua Salah Ha? Kita nak ke Indon Naik kereta, kita tengok boleh tak boleh Ha, nampak ni jam. Tapi kena jumpa makcik yang pergi Bangkok tu. Makcik mana makcik? Makcik kena jumpa Rizky, Rizky. <laughs> Baru Rizky masuk makcik. makcik pun kena tipu dengan Rizky. Ketagih oi. Tagih. aku nak terkencing Tahan daripada kirara tadi sekarang kat mana ni? dengkel. dengkil Dekat dengkil Wan nak kencing dalam ni oi Ni, potato chip Tak tahan oi Dah kembung lah ni Habiskan dulu Dah lah jam nak kencing dalam ni Dia tengok boleh tak boleh Dia jam kat sini ya, bundet tu lah Mana kepala? Diorang Tapi tak ada kepala Oh satu besar Tak ada kepala Wan, selainnya aku nak terkencing tu Agak boleh aku kencing tu? Boleh? Oh, tak tu buka ni ke ke pasir sini je. <laughs> Nak jalan nak jalan. Boleh jalan jalan jalan jalan bye bye bye. Terus lagi hilang aku lah gitu. Lagi kena sapu banyak kau kutik terkeluar. Julai. Ni aku buat Julai pun kira orang dah spend. Ha. Orang spend dekat tu dah dia dah bagi Unless aku bagi cikgu dua yang lagi lagi tinggi lah. Ya. Kita ke menjerit tu Aduh oi, pom minyak oi, kencing oi. Tak lupa tu oi. Aku lupa tu oi. So dah sampai ke KL2. Oi, pom pinggang. Jakun. Di first time datang tu KL. Ah, aku nak cari toilet oi, tengencing oi. Kencing oi. Pada kirara bangang. Dua jam oi. Gojek weh. Gojek tak kencing buat karang weh. Kencing mula kau. Sekarang nak parking apa buat? Weh aku ni Juni kena sekarang saja. Betul-betul. Ha dia kena dekat eh, botak kita kan. Alah tak tak cakap tak isi. Kalau pun kita cikgu je dah keluar Parking <laughs> jahat Ya Terpaksa parking untuk pergi ke toilet eh? Belah bawah sini Sejam RM4 kan? Maknanya toilet sejam kan? Sekali kencing RM4 Bas bawah sekali ni ah, Luar sana Jalan. Itu dia cerita oh, Punggu. Dekat jalan sikit kan. Harga jalan sikit. Free lah. Ya? Kau nak pergi mamak bawah ni? Lady. lah. Oh ni sebelah ni. Ni. <laughs> ni bagi. Mahal bodoh RM5 sejam. Sejam bau. Prefer. Prefer. Sampai kita pergi toilet lah. Oi. Tak tahu jadi batu apa. Jadi batu jalan tak. <laughs> Ah, nak jadi batu. Batu apa? Batu belah batu tengkuk. batu rezeki. Ini dia si penipu. <laughs> Nampak? Kau... Okay. Apa yang anda lihat dalam Insta tak semestinya real. <laughs> Betul? Ya, yeah, ya. Yeah. Kita banyak tak boleh. Zong, zong, zong, zong. Ya? Yeah. Ha. Weh, dia besar siapa? Beli mana you look? Eh, eh, eh. Dia kau lah. Dia tak boleh. Dia tak boleh. Okey tak? Ah, apa tak? Okey, sekarang ni semua smoothie. Okey. dah melabur. Sudah habis kencing kau. Ha tu. Ha tu lah. zon. zong, zong, zong. dah habis. Boleh lepas kencing. Sebaik. Kau tahu keluar batu apa? Batu cincin keluar. <laughs> Tadi Azim, dia berak ke pengencing dalam tu. Aku tengok, dia apa? Dia picit. Dia cari flash. Dia picit apa? Buka payah. Bunyi. Tush tak tahu dia pasang apa Kita tengok lagi Kau nak tengok Kaki ilat eh ada Nike fake ni Haa, aku keringkan ni Haa, ah, tu dia dengar Kalau dengar Macam bunyi Tu lah, yang orang basuh tangan tu Rasa macam dia, dia keringkan, keringkan Keringkan Pakai pengering toilet Haa uh -uh. Ah. Hand dryer ah, Hand dryer Haa, ah, hand dryer 好会的。一飞，真一飞。dalam flat mana boleh buat binatang ni mesti sangkut lagi agak-agak dalam oh lama ya Dawa tadi. Tu lah bodoh. Ya, Masih kena kena. Tak kena Aku pusing kan. Bu, terus. Terus sikit lah. Sebaik. Lepas sini, selain. Buat minyatang dalam flight, mana boleh? Sebelum, sebelum nak terbang, jangan membazirkan RM4 untuk satu jam parking tu, kita makan dulu kat sini tahu macam-macam boleh buat dengan RM4 sejam dengan tiket parking. Dengar. Dengarlah. Tapi aku dengar. Nampaknya Udin belanja kita orang Buat noodle yeah. Pada hilang RM4, hilang RM52 <laughs> Untuk ibu-ibu yang mengandung Tak tahu nak letak nama anak apa kan, letak nama anak dia Rizky lah supaya nanti dia punya Rizky lebih luas macam member kita orang nak dia, nama dia tu tapi dia tukar nama samaran dia Rizky cakap je lah, lah. <laughs> tapi kau faham Rizky ada ayat dia Rizky tu lah. Aduh, dua maksud ha, Rezeki dengan rezeki eh? Mana satu Mana satu? sama ada risiko atau rezeki? Okey, so kalau nak tahu siapa Rizky, inilah orang dia. Inilah orang dia sebenarnya. Rizky. <laughs> ha? Ha. So dia banyak Rizky? First time yang aku makan benda ni. First time ni. First time dia punya first time dekat mana? KLIA 2 Semata-mata Malu Semata-mata pergi KLIA 2 makan bone noodle Sebab nak bayar uh, parking Sebab dah, kita orang dah terbayar Parking tiket RM4 Sebenarnya nak pergi kencing je So tak nak bazirkan RM4 satu jam tu uh, Ni lah kita buat aku tengok kelapa ni aku teringat Rizky <laughs> risau kena tolong kopek yang kelapa isi eh, isi kelapa ni kelapa isi eh Isi kena risau kau kelapa isi kena tolong uh, korekkan dia isi apa dah buat noodle ni dah tahu pinggan banyak-banyak buatlah meja besar sikit ni meja macam meja sekolah je <laughs> meja tadi tadikat koi koi <laughs> makanlah apa rekod-rekod ha? Ah? <laughs> boleh lah saya pun tak tahu aku nak order ni sebenarnya mana? ni macam Maggi uh, cakap boleh lah pandang uh, first time first time So apa rasa dia berhati lah satu mangkuk ni? Eh? Hmm? Boleh lah Mangkuk ayun tu Masih kau kentut lagi Tak tau Ayun tau Eh nanti post yang tu Yang story kau Pamil ni Kau tag lah Tak tag Thank you Wan ya. Gitu Alright Ya, dapat makan Antazim Koyak ada bunyi <laughs> Nak saya pimpin ni rm punya, koyak. Oh, ya. ini macam besar. Rokok mata. patah. mata. pun <laughs> so, kita tengok dapat tak RM4 tu. Takut-takut terlebih ni. RM4 satu sen. Oh! Apa 8 bang. Apa 8 Sen. Parking RM8, buang masa RM2 jam. Kau rm 8 dah barang, RM8 oh. goyak goyak goyak goyak. Macam mana kan? Saya ada limousin ni. Macam geng? Tak cukup geng. Nampaknya dia menipu kita. Dia menipu kita? Serius dia menipu? Masih baik aku dah RM5. Hai, jom. Sekarang serius aku tak tahu mana kunci kereta. Dia buat mana kunci kereta kan? Nampaknya ada orang menggelap okay, bawah. Kita tengok Azim bawa Dalam flight. <laughs> Dalam flag macam kita flag, Bawa kucing Dalam perut dah kenyang Masa tu balik Parking RM8 Makan RM20 RM20 RM20 lebih Sekarang habis Kereta mana kereta? Kereta mana? Itulah aku dah suruh ambil gambar tadi Ya ya ya Aku ada idea kan Sebab tu kunci kereta ada ni Ada, ada button ni Jom kita cari Mungkin ni Ni? Eh, tidak ini Yang satu kan Ah Ah, ah. ah. Dengar bunyi ah, tu? Dengar. Dengar bunyi? Kita cari di mana bunyi? Ya ada dulu. <laughs> ni apa ni kuning tak ada pati ni. Kena klaim ni lagi. Ni kalau dia, ini, ini tak apa. Ah, ini ya. Dah nampak dah. Ah, ada dia, ada line kuning depan dia. Ya, ada klaim tu belakang. Ini ada garis kuning. <laughs> Ya, yeah. Ya, kita dah jumpa kereta. Kerja ke? Kita dah jumpa. aduh main bola ke? tuan eh, <laughs> Aku bila yang malas Cakap orang malas nak drive Rupanya dia yang malas punya <laughs> Macam Memang, Macam haram 30 lebih habis Bodoh ke lain Tapi tak ada lah mahal mana Okey lah Makan 30 lebih banyak tu So kalau nak dating Jangan datang ke lain Kalau nak dating Pergi dah tempat-tempat yang murah Pasal malam ke Explaining to somebody uh, and asking me now. Kita orang lalu palang tu, palang tu, tu terbuka tanpa masuk tiket. Tiket masih ada lagi. Ada Adakah ini konspirasi? Ha. Berhenti pemeriksaan keselamatan. Mana mana? mana? Weh bodoh. Weh wan wan, cuba tengok basikal. Wan, basikal ni macam basikal dalam ruas kan? Ha? Dalam game ruas tu. Ha. Ni untuk smoker punya. Okay, baru boleh kita lingkap.